Ici, c'est le 4 septembre 2012, la soirée d'élection. Ici, c'est des euh, résultats. Ici, dans le bureau central de Élection Québec. So this is the end of the election now here in Quebec, uh, September the 4th, 2012, with the election results here on the wall in Election Central. Darcy McGee. which is the most liberal of all the writings here in Quebec. Some interesting trends. Check this out. Ici, on voit qu'il y a le Parti québécois avec Guy Amut, Québec solidaire avec Emily Beauchesne, Parti libéral de Québec, Laurence Bergman, Coalition Avenir Québec, Sophie Leroux, Abraham Weisfeld indépendant. Alors, moi Abraham er Weisfeld et presque complète. Il gagné 305 voix. Ça va devenir comme euh, au complet avec une autre 10 boîtes. Les scrutins sera comme 30, 325. Alors, le de Avenir Québec a gagné 1804 euh, voix. Pas grand-chose, malgré toutes les enceintes qui étaient posées dans la circonscription. Après ça, il y a Laurence Bergman, libéral, qui a gagné comme toujours avec 20 087 votes. Le Québec solidaire a gagné 900 plus que le Parti québécois qui a gagné 702, presque complète cela. Ça, c'est l'historique euh, de la vote euh, je venu avec 327. 327. 327, c'est bon. OK, c'est bon. Euh, c'est bien. Pour les, les moyens de... Voilà, final. 765 Parti québécois. 986 Québec solidaire. Le nombre de Québec solidaire fait des vagues. Hein? Libéral, 22 277. CAC, c'est 1936 et moi-même 327. Pas mal. sur C'est ça. Amio, Guy, 765. Émilie Beauchesne, 986. Lawrence Bergman, 2, 2, 2, 7, 7. Et euh, Sophie Leroux, 9, 3, 6. Abraham Weisfeld, 3, 2, 7. Oui. Oui. Oui. Euh. C'est ça. C'est ça. Merci. Alors, ici, on voit, ça c'est des votes par anticipation. Euh, ça c'est des surplus. OK, ça c'est les votes par anticipation. 10. Oh, j'ai gagné contre le Emily Duchesne là. Hein. Euh, 5, 9, 4, 2, 0, 0. Ça, c'est Hampstead qui est très bourgeoise comme quartier. 2, 1, 0, 1, 1, 7. Ok, ici, c'est Côte-Saint-Luc. 1, 3. Oh, je gagné contre Emily Duchesne. Hmm. du est populaire en Hampstead entre les bourgeois. 3, 1, 0, 0, 2, 6 contre 6 Thème du chêne. 1, 1, 3, 4, 2 contre 1, 0, 3 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 0, 1, 1, 0, 2 contre 1, 4 contre 1. 4 contre 2, 2 contre 0, 2 contre 3, 5 contre 0, 1 contre 0, 0 4 contre 1, 2 contre 1, 1, 1, 1, 1, 3 contre 0, 0, 1 contre 0, 1 contre 1, 0, 0, 1, 3 contre 1, 1 contre 0, 1 contre 0, 2, 3, 9, 9. 2, 6, 0, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 3 contre 0, 1 contre 2, 1, 1, 4 contre 2, 2, 4 contre 2. Alors ça arrive comme ça. So in some polls, uh, I was winning in the uh, number of votes in each box, voting box, uh, against uh, Quebec Solidaire, Amélie de Beauchamp. And so here we have the results in each of the voting boxes, in each of the voting areas. This is Côte Saint-Luc. This is Hampstead. The results are rather minimal, with a noteworthy series of strong showings by Emily Duchenne and Hampstead in certain areas there. Strange for Quebec Solidarity. She's on